而家喺前制啊，就嚟開始啦。嗰個童男咧，嗰個食子咧，十四個細路仔而家出嚟啦，佢代表神明。 睇咗個開幕儀式啦，其實呢個已經係好震撼嘅。咁而家我哋嚟到咧呢個十字路口咧，就影呢一個轉彎嘅儀式。咁呢兩個咧都係成個巡遊入邊咧最大嘅兩個看點嚟嘅。開幕嗰度好多人，轉彎呢度咧亦都好多人啊！俾大家睇下，我哋咧一早嚟到呢度霸位啊！ 而家咧就係呢個奇緣記嘅第二個轉彎位嚟嘅，哇！呢度好多人啊，見到咧大家着著曬傳統嘅竹架搭啦，喺個神橋上邊咧演奏緊咧奇緣嗰啲渣子啊，嗰啲音樂啦。下邊嗰啲人咧已經鋪曬竹片臨水，準備要轉彎嘅儀式啦，完全靠人力啊去推動呢個幾噸重嘅呢個山脈轉彎。 呢個轉彎位咧，佢一共咧有轉咗三次啊！每次咧大約係轉三十度度啦，完全係人力嘅方式去轉彎嘅。咁當然佢前面有兩個指線人咧，就控制個方向嘅。咁啊，啲炸子咧一路演奏緊咧千幾年前嘅音樂啦。咁啊，令 <laughs> 大家冇咁辛苦。然之後前面有人咧就鋪緊竹片啊，淋緊啲水。 令到咧嗰個摩擦力會少一啲，個車咧可以順利咁樣轉少少彎。前邊咧有幾十個撞丁咧就一齊拉嗰架山貓嘅，好好睇啊！即係完全係用人力控制咁多十幾噸重嘅呢啲山貓啦。咁而家就都用咗十，哇都唔係喎，用咗十五分鐘啦先轉咗呢個彎。而家咧就繼續巡遊啦。 咁乜肥？塞塞地咁樣上上嚟嘅。梳得好上嚟要你試下。依家定唔定咯？定啊！第一嚟。不過你呢度冇位喎，你要等呢度空少少咪。我唔係，我邊有。而家到咗食晚飯嘅時間啦，我哋嚟咗元堂啊 Endor 食平菇 a 哇！呢间好靚啊，呢间。 呢個咧就係炸嘅烏尼嘅，佢包咗一層咧呢一個紫蘇葉喺出邊，因為烏尼本身咧係軟嘅，炸唔到嘅。嗯，一咬喺入邊咧軟綿綿嘅，都好食啊！跟住佢只面紙咧好薄啊，熱嘅烏尼啊呢個係，係啊烏尼真係熱㗎，好甜啊呢個烏尼，好正啊呢個好食。 頭ですねはいはいこれはしいたけのしいたけのはいエビ詰めでございますはいお願いいたします呢個係入邊係出邊係蘑菇。